طاهر مختار عضو حركه الاشتراكيين الثوريين وطبيب بشري اللي حصل آه، في وقفه آه، جلسه خالد سعيد اللي كانت يوم 2 ديسمبر آه، ان الوقفه كانت موجوده قدام المحكمه البحريه ناحيه البحر مش ناحيه المحكمه بعد ما العدد اتجمع حوالي 10 دقائق جت الداخليه بشكل مباشر رشت علينا ميه وبعد كده دخلوا علينا بالعصيان وتم الاعتداء علينا وضربنا وجاء آه، نقيب شرطه آه، ملثم آه، بعصايه حديد ومسكني ضربنا على راسي راسي وقتها اتجرح بعدها على طول او اثناء ما كنت بنضرب كان لؤي قهوجي بيحاول يخش عني الضرب ويحط ايده قدامي نتيجه كده قوه الداخليه اللي كانت موجوده والامن المركزي خدوا لؤي واعتدوا عليه وتم القبض عليه آه، بعد كده آه، آه، كنت انا وحسن مصطفى ومنور كنا بنتكلم ازاي تاخدوا اي وتضربوه فتم الاعتداء علينا بريف العين فضلنا مش شايفين بعديه بساعتين وتم بعد كده ضرب الغاز المسم للدموع وتفريق المظاهره الوقفه في الاثناء دي طلع عمر حاضر آه، يكلم قوات الداخليه الموجوده ويكلم الضابط آه، بيقفل على لؤي فاخذوه وقالوا له عايز تعرف لؤي فين وجم واخدينه وحاطينه مع لؤي آه، بعد كده ظهر ان في ضبط واحضار اتعملوا لحسن مصطفى ولمهنور المصري برغم ان هم كانوا قدام الداخليه طول اليوم وراحوا لمديريه الامن في عشان يوصلوا الاعاشه للؤي واسلام وعمر المحبوسين وما تمش القبض عليهم ولا حاجه ان هم بعد كده اتعمل لهم ضبط واحضار آه ودي حاجه غريبه جدا يعني هم لو كانوا عايزين يمسكوهم ما كانوا وهم قدامهم من اول اليوم آه، نفس اليوم رحت عملت آه، تقرير طبي في مستشفى راس التين بيثبت الاصابه الاشرافي آه، تاني يوم اللي هو يوم 3 ديسمبر رحت لمديريه الامن وعشاء اللي هو المكان اللي كان بيتم فيه التحقيقات مع لؤي وقهواجي وعمر حافظ واسلام حسنين اللي هو الثالث اللي معاهم اللي تم القبض عليه بشكل عشوائي لانه كان ماشي في الشارع وقت فرض المظاهره آه، رحت عشان ادي بشهادتي واوري الوكيل النيابه آه، صوره من الاعتداء عليا صوره ضوئيه للاعتداء عليا وصوره ضوئيه للطفل اللي معايا الا ان الامن بتاع مديريه الامن المكان اللي كان بيتم فيه التحقيق رفضوا ان انا اطلع فوق عشان ادلي بشهادتي آه تاني يوم آه اللي هو بتتحسب من اول يوم من الواقعه يعني آه رحت آه رحت عشان اقول اقوالي احاول اقول اقوالي تاني في يوم التجديد آه الا ان وكيل النيابه رفض لان اصلا لؤي ما اتنقلش في اليوم ده آه بحجه من الداخليه لعدم نقله ان في مظاهره 6 ابريل موجوده فنتيجه كده هم مش آه، مش هينقلوا لؤي والناس اللي معاه تمام للنيابه عشان يتحقق معاهم فمجموعه المحامين اللي كانوا موجودين آه، راحوا لوكيل النيابه قالوا له مفيش مظاهره وبص بنفسك قدام المحكمه مفيش حد موجود والكلام بتاع الداخليه ده كذب وده وده تضييع في الوقت فوكيل النيابه قال لهم اكتبوا ورقه آه، عند الكاتب قال آه، آه، لهم اكتبوا محضر عند الكاتب بتاع النيابه قولوا فيه اقوالكم ديت واحنا هنبص ونمشي الموضوع بشكل رسمي فضل الكاتب ياخر في كتابه الورقه المحامين لمده ساعه ونص وفضل كل شويه يسيبهم يروح لوكيل النيابه ويرجع لهم تاني بدون ما يخلص المحضر فرحنا وقتها لوكيل النيابه قال لنا المحامي العام لسه طالبكم دلوقتي المحامي العام الاول لنيابات اسكندريه طالبكم وعايزكم عشان يشوف الموضوع فرحنا للمحامي العام اليوم الاول آه، مدير مكتبه قال ان هو مش موجود قال ان هو ما جاش النهارده وقال ان هو مش عايزنا ولا حاجه فبعد كده رجعنا تاني لوكيل النيابه آه، لقينا وكيل النيابه مشي ولقينا الكاتب مشي ولقينا دي كانت خطه هم عاملينها عشان ما نكملش المحضر اللي بيقول ما فيش مظاهره موجوده قدام المحكمه تبرر ان هم ما اتنقلوش اللي بيحصل ده بيورينا قد ايه النيابه متواطئه آه، مع الداخليه في قمع ثوار هدفين ادوات السلطه الموجوده السلطه اللي بتقود الثوره المضاده السلطه اللي هي ضد المتفقين اللي بيطلبوا ان الثوره تكمل وبيطلبوا العيش والحريه والعداله الاجتماعيه